up guys welcome back to another video मैं हूं आपका दोस्त जी पृथ्वी और आप देख रहे हैं One Side Gaming YouTube channel तो आज हम खेलेंगे ग्रैनी थ्री तो चलो गाइस यहाँ पे जाएंगे हम ग्रैनी ये अपने पहले डे वन में तो चलो गाइस तो चलो गाइस अब हम ये इंट्रो आ गया हम स्किप कर देंगे तो चलो गाइस डे वन तो अब डे वन में चलो चलो चलो यहाँ पे लॉक पिक रहते भाई हाँ ये यहाँ पे लॉक पिक रहती है ये पहले टाइम ले लेता है बाद में कुछ नहीं बाद में इजीली हो जाएगा जल्दी हो जा जल्दी हो जाओ गाइज हम अब ऊपर आ चुके हैं ग्रैनी कहाँ पे है तू आजा लगता है लगता है ग्रैनी बाहर गई भाई ग्रैनी बाहर गई ग्रैनी बाहर गई भाई ग्रैनी बाहर गई चलो अरे तेजी सागर भाई क्या कर रहे हो बदनाम करेगा क्या तेजी पृथ्वी को तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलो गाइस अब हम ऊपर आ चुके हैं तो गाइस अब ज़रा यहाँ पे गेम अटक चुकी है अपनी तो चलो गाइस अब वो ग्रैनी तो कहाँ पे हाँ ग्रैनी तो बाहर है ना तो तब तक हम लूटते हैं पहले ये दादा खोलो वरना वरना का आगे मुझे बता सकती है तो चलो गाइस ओ भाई हो जा जल्दी क्यों टाइम लगा रहा तू वो आ जाएंगी मत्थे पर मार देगी वो खोल दिया दरवाज़ा भाई ग्रहणी कहाँ पे तू आजा जल्दी भाई पीछे से ग्रहणी आ गई भाई ओ भाई पीछे से ग्रहणी आ गई देख लिया उसने देख लिया कितना हंगामा है थोड़ी देर यहाँ पे कोई वो भाई भाई यहाँ पे कौआ रहता है भाई यहाँ पे कौआ रहता है ओ भाई यहाँ पे ये कौआ भागता है वो की उसके पास है वेपन की उसके पास वो लेने नहीं देता पहले उसके लिए हमें जैसे चुनने में आग लगानी होगी फिर वो उड़ जाएगा और फिर हम ले सकते हैं भाई यहाँ पे कौआ रहता है भाई यहाँ पे कौआ रहता है ओ भाई यहाँ पे ये कौआ भागता है वो की उसके पास है वेपन की उसके पास वो लेने नहीं देता पहले उसके लिए हमें नीचे से चिमनी में आग लगानी होगी फिर वो उड़ जाएगा और फिर हम ले सकते हैं गाइस ग्रैनी पीछे लग गई ग्रैनी पीछे लग गई वो देखो वो देखो अंदर चली गई वो अंदर चली गई वो देखो ऊपर तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा ब्लिप चलेंगे चलो ग्रैनी काफ़ी चली गई लिफ्ट नीचे आ गई है भाई तो चलो गाइज अब चलते हैं ऊपर लिफ्ट का साउंड ना इतना आता है करते भाई अगर कोई तकलीफ हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देना भाई भाई इस वीडियो चैनल को लाइक मारो भाई और सब्सक्राइब मारना मत भूलना भाई ये भाई यहाँ से हम गाने को बुला सकते हैं मैंने बुलाया ये नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे बस अब ग्रानी आएंगी तो गाय वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए कट कट करके चलाना पड़ता है तो गाइज गाइज ग्रानी आ गई भाई गाइज ग्रानी आ गई हाय ग्रानी कैसे है तू वो देखो इधर उधर दिख रही भाई हमें घूमने के लिए भाई कैसे हंसती है वो उसके हंसने से हालत पतली हो जाती है तो गाइस हमने जा चुके हैं और ग्रैनी भी ऊपर है चलो गाइस पहले ड्रा देख लेते हैं भाई ये खाली क्यों होती है मेरे टाइम पे पूरा खाली रहता है इतना बड़ा घर है इसका खाली क्यों रहता है क्या मतलब ये सारे ड्रॉर खाली और यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ नहीं ये भी खाली वाह क्या घर है इसका महल जैसा घर है तो कुछ नहीं ग्रामीण ग्रामीण में दिख लिया भाई भाई ग्रामीण में चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो यहाँ पे कुछ पत्थर रहते हैं वो पत्थर उठा लेता हूँ मैं ये पत्थर में बहुत कम आए क्योंकि बाद में ना भाई हमें एक वेपन की मिलती है उस वेपन की से स्लिंग शॉट लेके हम ग्रैनी को डरा रही है मेरे को आई सी यू बोल रही है लेकिन तो इसने देखा तो था ओ भाई डर लग रहा मेरे को इतना चक्कर चक्कर करता है पहले मैं लिफ्ट को नीचे बुला देता हूँ भाई बुलाया मैं नीचे ये किया मैंने बंद जाने आते होंगे भाई चलो भाई हम हमारे स्टूडियो में हैं ज़रा बाहर की आवाज़ आती होंगी तो इग्नोर कर देना ये हम फिर से चले ऊपर तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो चैनल को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक मारना मत भूलना तो चलो गाइस बाय बाय टाटा